Frebel.pl to idea, edukacja, wychowanie, rozwój. To ludzie, twórczy nauczyciele, którzy z prostych przedmiotów, darów tworzą cuda. Przygotowują teatrzyki, programują, rozwijają komunikację, kreatywność i zdolności konstrukcyjne. To nauczyciele, którzy pozwalają na współpracę i samodzielność. Frebel.pl to otwarci rodzice, współdziałający z nauczycielami, rodzice, którzy dbają o jakość zabawy i edukacji swoich dzieci. Frebel.pl to dzieci mające prawdziwe dzieciństwo z zabawą symbolami. To dzieci radosne i pełne pomysłów, chcące działać i poznawać. Dzieci, które zawsze sobie poradzą i zrobią coś z niczego, szanujące innych i szanujące naturę. Frebel.pl to wizja, która stała się nową rzeczywistością edukacyjną. To filozofia życia. Zabawa freblowskimi darami rozwija kompetencje społeczne dzieci. Likwiduje podział na tzw. Tak świat dziewczynek i świat chłopców. Ogranicza destrukcyjne popędy, rozwijając naturalne zamiłowanie do konstruowania i przebudowywania Tworzy okazję do rozwijania zabawy symbolicznej, a tym samym kreatywności. Daje poczucie sprawstwa i odpowiedzialności. Zwiększa koncentrację i cierpliwość. Rozwija kompetencje językowe. Rozbudza zainteresowanie sztuką i estetyką.